Усім привіт! Випуск присвячується працівникам морської галузі Австралії. Термінали портів, які самі порти, належать різним транснаціональним корпораціям і компаніям. Для прикладу, Дубай Порт Ворлд Австралія зі штаб-квартирою в Дубаї в Австралії володіє чотирма великими портами Фрімантл, Мельбурн, Сідней і Брізбен. А так виглядають володіння та інтереси компанії по світу загалом. BHP транснаціональна корпорація із двома штаб-квартирами у Мельбурні та Лондоні. Займається видобутком і транспортуванням нафти, міді, залізної руди, нікелю і вугілля. В Австралії видобуває нафту на шельфі Вікторія, залізну руду в Ньюмані, нікель у Калгорлі, знову нафту, вугілля, ще вугілля і ще трохи вугілля, Представництво у світі. Французька група CMA CGM має інтереси в США, країнах Латинської Америки, Африці, Європі, надає послуги морських, авіа, автомобільних, залізничних контейнерних перевезень з оформленням і обробкою всієї супутньої внутрішньої та міжнародної документації. В Австралії володіє двома судноплавними компаніями Australian National Line та Maritime Agencies of Australia. Спеціалізацією останньої Є захист морського середовища та пошуки порятунок за допомогою морської авіації, і так далі і тому подібне. Величезні компанії, захмарні прибутки. Усе як ми любимо. Отож бо починаємо. У лютому 2019 року працівники найбільшого стивідора Австралії Dubai Port World Австралія отримали дозвіл від комісії зі справедливої праці на проведення юридично дозволеного, тобто законного, страйку. Вдатися до страйку портових працівників DP World змусили внесення неприйнятних змін до нових трудових угод та відмова компанії від діалогу безпосередньо на робочому місці. Серед нових умов зазначались позбавлення страхування захисту доходів, понаднормові зміни, подовження зміни, відмова від підвищення заробітної плати на тлі збільшення інтенсивності праці та надприбутків, скорочення робочих місць, передання низки робіт на аутсорсинг, скасування затверджених свят. Доволі цинічними виглядають заяви компанії про те, що стандартні закони не повинні до них застосовуватися а час попередження про страйк має бути збільшений вдвічі. Таким чином, після закінчення тримісячної угоди про перемір'я між DP World і членами Морського Союзу Австралії почався страйк. У липні на 48 годин зупинилася робота на контейнерних терміналах у Сіднеї, Брізбені та Фрімантлі і на 96 годин у Мельбурні. Сукупну роботу припинили більше 600 причалів. У DP World не стали сидіти, склавши руки, і видали 418 розпоряджень про припинення страйків, які комісія з праці визнала недійсними. Ще до завершення страйку, в спробі залякати своїх співробітників, компанія через ЗМІ заявила про намір скоротити понад 10% робочої сили. Крім цього, в планах скоротити 100 робочих місць на терміналах у Мельбурні та Сідній. У період страйку далися в взнаки й аутсорсингові роботи з технічного обслуговування обладнання. На терміналі DP World Port Botany підрядник найнятий для заміни тросів на крані, не виконав роботу за встановленим регламентом, внаслідок чого затискачі були встановлені догори дригом, гайковий ключ не застосовувався, статичні випробування не проводились. Керівництво DP World наполягало на передачі робіт підрядникам через страйк. Хоча члени профспілки взяли на себе зобов'язання виділити людей, які виконають цю роботу попри проведення страйку. Керівництво компанії відхилило цю пропозицію, бажаючи заощадити на проведенні ремонтних робіт, найнявши підрядну організацію, яка запропонувала найнижчі вимоги щодо оплати, тим самим підставивши під загрозу здоров'я і життя власних працівників і позбавивши термінал справного крана ще на два тижні. Плавно всі ці перемовини перетекли у 2020 рік. У першій половині січня працівники контейнерного терміналу Дубай Порт у Фрімантлі зупинили роботу на 24 години, оскільки переговори за новою трудовою угодою затягнулись більш ніж на 15 місяців. Наприкінці січня керівники усіх причалів DP World Австралія в Мельбурні, Сіднеї, Брізбені та Фрімантлі повідомили робітників про те, що раніше затверджену планову відпустку було скасовано. Оскільки в Австралії січень вважається літнім місяцем, то для багатьох співробітників це стало відчутним ударом. Також компанія заборонила працівникам зустрічатися з представниками профспілок, виганяючи профспілкових діячів з автостоянок, де вони чекали на зустріч з працівниками. На це члени профспілки вирішили відповісти новим раундом страйків. І ось не встиг ще закінчитися січень, як Федеральний суд видав тимчасову судову заборону на проведення страйку в рамках боротьби за нову угоду, описуючи її як напад на основні демократичні права всіх австралійських робітників. Як вам таке формулювання взагалі-то? Напад на основні демократичні права всіх австралійських робітників. Постанова суду забороняє більш ніж 1800 працівникам вдаватись до будь-якої форми юридично захищеного страйку до 13 березня 2020 року. 10 серпня 2020 року національний секретар Морського Союзу Австралії виступив із заявою у відповідь на всілякі напади і наклепу ЗМІ з боку DP World та Шипінг Австралії. Страйк був і залишається повністю законним, дотримується вимог закону про справедливу працю і спрямований на мінімізацію потенційних збоїв. Робітники вдаються до захищених страйків, щоб запобігти корпоративним атакам на їхню заробітну плату та умови праці. Наш страйк містить чіткі винятки для будь-яких медичних або пов'язаних із COVID-19 вантажів гарантуючи відсутність затримок із доставкою цих вантажів. Усі три контейнерні термінали в Мельбурні працювали і продовжують працювати, стверджувати зворотнє відверта брехня. Морська спілка сумлінно веде переговори зі стивідерними компаніями, у деяких випадках протягом двох років, у спробі розв'язати невирішені питання і укласти угоди, які забезпечать справедливі умови для працівників. DP World Австралія відхилила неодноразові прохання про спілки зустрітися для переговорів щодо врахування цієї суперечки. Шипінг Австралії має бути соромно за свої несправедливі та наклепницькі заяви про те, що члени спілки якимось чином становлять загрозу для австралійського суспільства. Це не що інше, як обурлива і ганебна спроба розпалити страх і ненависть серед широкої громадськості. Шокує те, що великий бізнес намагається використати страхи суспільства в досягненні промислових і корпоративних результатів. Замість того, щоб обмовляти працівників, Шипінг Австралія повинна закликати стивідурні компанії сісти за стіл переговорів. Нам не потрібні лекції від галузевика, вся бізнес-модель якого побудована на експлуатації робітників, де подвійна бухгалтерія та масова крадіжка заробітної плати є звичайним явищем. Замість того, щоб моралізувати щодо проведення юридично захищених страйків, шипінг Австралія має позбутися хронічного зловживання у своїй власній галузі. 25 вересня DP World Австралія повідомила працівників про те, що вона планує завершити укладення трудових угод із профспілкою до 30 вересня. Тижнем раніше профспілка погодилася призупинити всі форми запланованих страйків на терміналах як демонстрацію доброї волі для досягнення угод щодо чотирьох терміналів. Прогрес у врегулюванні тривалої суперечки відбувся після продуктивних переговорів між профспілкою і DP World. Остаточної угоди щодо всіх чотирьох терміналів було досягнуто 22 лютого 2021 року. Діятиме угода 4 роки. Компанія Світзер Австралія належить судноплавному конгломерату EP Moller Myers найбільшому оператору контейнеровозів і суден постачання у світі. У вересні 2020 року дворічні переговори компанії з її співробітниками про укладення нових трудових угод остаточно зайшли в глухий кут. За трудовими правилами нові угоди укладаються під кінець дії старих. Стара угода була укладена у 2016 році і закінчувалася у 2019. році. Керівництво Свідзер відмовилося переукладати угоди з урахуванням нових вимог працівників і висунуло пропозицію щодо збереження угод зразка 2016 року з внесенням змін тільки зі свого боку. Набралося зо три десятки заздалегідь необговорених правок, серед яких замороження зростання заробітної плати на 2 роки, переведення частини працівників у режим двохгодинної доступності після виклику, скорочення робочих місць заміна частини працівників на працівників підрядних організацій і таке інше. Явний привід для затягування переговорів. Члени морського союзу Австралії, які працюють на буксирах компанії, висловили категоричну незгоду з політикою компанії. Як наслідок, вирішили вдатися до 20 способів страйку, що включають зупинки робіт різної тривалості, відмову від понаднормової роботи, повернення на причал для перерви, відмову від онлайн навчання та використання певних систем роботи і таке інше. Сподіваючись на швидке вирішення конфлікту, робітники вирішили діяти таким чином, щоб уникати будь-якого потенційного впливу на клієнтів компанії, Так, у порт Ботані страйк не зачепив буксирування, а тільки роботи біля причалу. На такий прояв лояльності компанія відповіла звільненням 18 робітників у порту Джелон. Керівництво Світзер заявило про припинення діяльності в цьому порту, з чим і пов'язувало звільнення. За півроку, а це вже 2021 рік на хвилиночку, Виявилося, що компанія уклала контракт зі Strategic Warforce Solution для відновлення морських буксирувальних послуг у порті. З цього випливає, що компанія не збиралася нікуди йти, їй просто потрібно було позбутися місцевих працівників з метою скорочення витрат. Трохи цифр. За 2019-2020 фінансовий рік прибуток Свідзер склав 350 мільйонів доларів. З кожного долара стягувався податок у розмірі 1,9 цента. Із 350 мільйонів компанія заплатила 6 мільйонів 650 тисяч. Непогано чи не так? Цікавим моментом є і те, що фінансування компанія отримує від федерального уряду Австралії і на ці гроші надає необхідні буксирувальні послуги в усіх материкових портах держави. Це, зокрема, до питання про перші місця в різноманітних рейтингах благополуччя, які традиційно посідає Данія. Наприкінці липня 2021 року компанія оголосила про своє бажання відновити переговори, але за умови, що всі види страйків буде зупинено. Розпочався черговий раунд переговорів. До початку 2022 року були остаточно сформовані нові пропозиції від компанії і подані на розгляд працівників. Оскільки новий договір майже нічим не відрізнявся від старого, то його було відкинуто. А вже у січні 2022 року Світзер звернулася до комісії зі справедливої праці з клопотанням про розірвання трудової угоди, що закінчилася, з усіма працівниками Світзер Австралія. У разі задоволення клопотання понад тисячу екіпажів буксирів будуть змушені працювати за стандартною угодою, яка не передбачає будь-яких положень щодо нічних, понаднормових, добових і робіт у вихідні дні. Це означає, крім іншого, зниження зарплатні на 50%. Профспілка повідомила компанію про початок страйків 26 жовтня 2022 року. Роботу буде зупинено на 4 години всередині дня в портах Квінсленда, Нового Південного Уельсу, Вікторії, Південної та Західної Австралії. Далі страйки було вирішено продовжувати. 14 листопада керівництво компанії опублікувало заяву про те, що не має наміру відмовлятися від свого звернення до комісії з питань праці щодо розірвання договору. Ба більше анонсувало локаут з полудня п'ятниці 18 листопада. Трохи раніше, за ініціативи морської спілки Австралії, Австралійської профспілки морських енергетиків та Австралійської спілки морських офіцерів, саме ці три профспілки представляють працівників галузі залежно від виконуваної ними роботи, було привернуто міжнародну увагу до цього трудового спору. Транспортні спілки, що зустрічалися в хорватському загребі на серії зустрічей високого рівня, розглянули поведінку Свідзер Австралія. На загальних зборах акціонерів Майерська на початку цього року наші члени та афілійовані особи розповіли акціонерам компанії про недобросовісну поведінку Свідзер Австралія. Профспілки довели, що дії Свідзер Австралія є прямим порушенням принципів колективних переговорів і підривають заявлені корпоративні цінності Епі Моллер Майерс. Морський союз Австралії звернувся до комісії з праці з пропозицією припинити всі страйки в обмін на скасування запланованого локауту. Таким чином, єдиним, хто гальмує роботу галузі, стає сама компанія. На організованій з цього приводу зустрічі віце-президентом комісії зі справедливої праці керівництво компанії дали зрозуміти, що якщо не буде добровільної відмови від введення локауту, то представники комісії скасують його примусово. Свідзер відповіла відмовою. 18 листопада 2022 року комісія зі справедливої праці винесла рішення про припинення локауту з боку Свідзер на 6 місяців і зобов'язала повернутися компанію за стіл переговорів. Ця ж заборона поширюється і на страйки з боку працівників. Таким чином, історія цього протистояння ще далека до завершення. Як ви могли помітити, профспілки морської галузі Австралії дуже сильні і намагаються відстоювати права своїх членів по максимуму. Та й не тільки їх. У 2019 році в порту Брізбена профспілки виявили і розголосили ситуацію про більш ніж піврічну затримку заробітної плати на судні під прапором Гонконгу MV Xiangyang Хей, що належить китайській компанії Ocean Prosperty і управляється Dalian Shipping. Судно тримали в порту доки, доки морякам не виплатили заборгованість. Аналогічна ситуація повторилася в порту Гладстона із судном Fortune Genius, що належить китайській Marine Fortune Union Company, керованій дочірньою компанією New Fortune Genius Management Limited, яке зафрахтувала корейська компанія Five Ocean Corporation для транспортування вугілля з Гладстона до Теана. У 2020 році в порту Ньюкасла було затримано судно Юнісон Джаспер. Виявилося, що членам екіпажу не виплачували зарплату, залякували, в тому числі фізично, змушували продовжувати контракти понад норму. На момент затримання судна команда перебувала в плаванні 14 місяців замість регламентованих законом 11. За допомогою профспілок, поліції нового південного Уельсу і прикордонних сил домоглися для моряків виплати заробітної плати та безпечної репатрації в їх країни проживання. Також профспілки втручалися і в роботу нафтогазової галузі, виступали із засудженням нападів Ізраїлю на народ Палестини, протестували проти вступу до Аукус, бо це потенційна участь у війні з Китаєм, засудили напад Російської Федерації на Україну. То які підсумки цього невеликого циклу про страйки в різних країнах світу можна зробити? Ми бачимо перед собою справжні різнобічні профспілки, які дійсно борються. Але чому не вдається радикально переломити ситуацію на користь працівників і доводиться задовольнятися результатами, які все одно відповідають вимогам роботодавців краще, ніж вимогам робітників, не дивлячись на докладання воістину титанічних зусиль? Як ви могли помітити, кожен страйк, чи то в США, Південній Кореї, Норвегії, Китаї, закінчується приблизно однаково. Візьміть будь-який інший страйк у будь-якій іншій країні чи галузі, і ви побачите все те саме. Ми вже бачили, наскільки ілюзорними є перемоги профспілок у цій боротьбі борючись за кращі умови в рамках продовження або укладення нового трудового договору, працівники проводять у цій боротьбі більшу частину часу цього ж договору, по факту виборюючи поліпшення на рік чи два, що важко вважати перемогою. Скоріше це перепочинок перед новим, ще важчим етапом боротьби. А все тому, що боротьбу за свої робочі права не можна вважати кінцевою точкою. Ця боротьба має бути лише сходинкою, місцем навчання і взаємодії для здійснення масштабніших перетворень, що виходять за рамки робочого місця. Потрібно змінювати систему трудових відносин загалом. Немає поганих начальників, компаній, корпорацій чи держав. Є система, яка робить їх такими. І ця система називається капіталізм. Метою капіталізму є максимізація прибутку, не озираючись на шляхи і способи цієї максимізації. Якою би багатою і впливовою не була компанія, корпорація чи країна, цього завжди буде недостатньо. Поки ми будемо рухатися в парадигмі цієї системи, ми приречені ходити по колу від угоди до угоди, від страйку до страйку, від кризи до кризи, від війни до війни. Тільки соціалізм як система господарювання і своєю чергою як щабель переходу до ще досконалішої системи господарювання, тобто комунізму, зможе скасувати, зробити непотрібним цей біг по колу та розв'язати справді важливі завдання, які ставить перед людством саме його існування. Цікавтесь, аналізуйте, дійте. Дякую за увагу. Почуємось.